В день святого Миколая наш загін не спочиває. Мінометні розрахунки шлють за річку подарунки. Був нечемним, маєш міну. За усіх, хто вже загинув. Мінометник тобі вкаже, як землею стати враже. Вздовж Дніпра на стрімких схилах з'являються нові могили. Хто у ці могили ляже? Снайпер тобі скаже враже. Кулеметники в окопах зачаїлися по вопах. Покажися, враз розмаже. Кулеметник тебе враже. Прикордонники на варті. Їм в приціл траплять не варто. Куля дуже добре каже, коли вмерти тобі враже. В день святого Миколая не злетіти вам до раю в пеклі шорт тебе підмаже. Пам'ятай, огидний враже.